मुझे आज भी याद है कि उसकी आदत थी कि मेरी मेरी शर्ट से पकड़ के मुझे ये कहना कि बताओ तुम किसके हो बताओ तुम किस पे मरते हो बताओ तुम्हारा मेरे अलावा कौन है तो मैं हंस के कह दिया करता था कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ मगर दुख इस बात का कि जब उसने मुझे छोड़ा तो उसने मुझे एक बार भी ना पूछा कि बताओ क्या तुम मेरे बगैर रह लोगे क्या क्या मेरे बगैर तुम्हारे दिन गुजर जाएंगे यार वो तो मुझे अपना कहा करती थी फिर मुझे ऐसे तनहा क्यों छोड़ गई अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा